老子博世哥神父屌捻你老母个臭花喜啊！听九翻一只中华民国五十年香港幸运唱片嘅四十五转细碟，衰仔何非凡拉唱玉蛋方艳分声嘅崔妙哲合唱跳舞粤曲太太万岁。 入咖啡，若果食饭去酒楼，饭餐完啊，钱边诶到啊，酒到有物冇。有三无衣服不。 Oh. 心來夜草啊，不可風牙。 日花天酒地，仲记得我嘅咩？ 秋。嗱就咁啦嚇，一千多啊，一於細心香蕉你放茶隨恨老，我定能做到，請以後。